उम्मज्ञानत्मरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुर्मिलितज्ञेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामायं ददाति स्वपदन्तिकम् वंदे वन्देऽहं श्रीकरो श्रीयथाफलकमलम् श्रीकरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं प्रजातं सजीव रघ्नदन्वितं तं पर्जन सहित कृष्ण चैतन्य कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा प्रपदं सहगनादिता श्रीविशाखानिकंश्च हे कृष्ण परासिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गौरेशो पिताकन्ता राधाकान्ता नमस्ते प्राप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभये भजितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु So as you all know, this is the very auspicious time of the year, the month of Kartik. And in this month, there are many wonderful festivals taking place, such as the Govardhan Puja, and then also the disappearance of Srila Prabhupada, and the appearance of Radha Kund, and then at the end of the month, the Bhishma Panchak. तो जैसे आप सब जानते हैं हम बहुत ही शुभ महीने में हैं कार्तिक महीने में और इस महीने में बहुत महोत्सव मनाए जाते हैं जैसे कि गोवर्धन पूजा है शिला प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि मनाया जाता है और इस महीने के आखिरी में भीष्म पंचक भी मनाया जाता है So it's very nice to know that you're able to come together and celebrate all of these festivals. It's very pleasing to Srila Prabhupada and certainly it's very pleasing to Lord Sri Krishna. तो बहुत अच्छा लगता है ये देख कर के आप सब साथ में मिलके ये महोत्सव मनाते हैं तो ये शिला प्रभुपाद जी को भी बहुत प्रसन्न करेगा और कृष्ण को भी बहुत प्रसन्न By the grace of your presence here, the holy name is being chanted. It's a great benefit to this land. आपके यहाँ होने के वजह से भगवान का पवित्र नाम लिया जा रहा है और ये इस धरती के लिए बहुत लाभदायक है Lord Krishna describes Naham Tishtani Vaikunte Yoginam Hridayeshuva Tatra Tishtani Narada Yatra Gayanti Mad Bhakta. That I am not in the hearts of the yogis who meditate on me. And I am not in the Vaikuntha, but I am wherever my devotees are chanting my holy name. तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि ना हम तिष्ठा में वैकुंठा कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ लेकिन जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ When Lord Chaitanya was 24 years of age, then he took sannyas and he left Mayapur. And at the request of his mother, Sachimata, he went to live in Jagannath Recording Puri. in progress. तो जब अ, भगवान श्री चै- चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे उन्होंने संन्यास लिया और अपनी माँ की बिनती पे वो जाके जगन्नाथपुरी में रहने लगे Sri Chaitanya Mahaprabhu had left his elderly mother and his young wife, Vishnu Vishnupriya had no child and his, uh, her, his elderly mother, her husband, the father of Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Mishra, he'd already departed from the world. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया को उस समय वो छोड़े थे और विष्णुप्रिया के पास कोई संतान नहीं था उस समय और उनकी माँ जो है अ, उनके भी पति जगन्नाथ मिश्रा इस दुनिया से चले जा चुके थे Sri Chaitanya Mahaprabhu was the second son. The first son of Sachimata was Vishwarup. He had left home because his parents were planning to get him married and he didn't want to enter into the Grihast ashram. So he left home and he went and he also he had become a sannyasi. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और भाई थे विश्व रूप तो वो घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनके माता पिता उनका विवाह कराना चाहते थे लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे तो इसलिए वो घर छोड़ के संन्यास ले लिए थे So when the first son Vishwarup left home and took sannyas, then Jagannath Mishra and Sachimata thought we don't want this to happen to our, our second son, to Nimai. We, they thought, "We- we- if Nimai gets education, it will not be good for him. He may also want to renounce the world. So we won't send him to school anymore. तो जब उनका पहला पुत्र विश्वरूप इस प्रकार संन्यास लेके चला जा चुका था तो उनके माता पिता ने सोचा कि अगर निमाई को भी शिक्षा प्राप्त होगी तो वो भी इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो हम उसको कुछ शिक्षा प्राप्त होने नहीं देंगे इसलिए वो उन्हें विद्यालय नहीं भेजते थे So when Nimai didn't go to school anymore, then he would get into a lot of mischief and he would do fun, unusual things. Like he would sit in the garbage one day. His mother said she, mother said she came and she found Nimai sitting in the garbage among all the pots which had been thrown out, the clay pots which were used for cooking. He was sitting there with all of this garbage and mother said she was shocked that, why are you sitting there? तो जब निमाय विद्यालय नहीं जाते थे तो बहुत शरारत किया करते थे तो एक बार वो ऐसे शरारत कर रहे थे कचरे की जगह जाके बैठ जाते थे तो एक बार जहाँ उनके माँ मटके पड़े थे गंदे मटके तो निमाई जाके वहां उन मटकों के बीच में बैठ गया तो माँ सच्ची आश्चर्यचकित हो गई निमाई आप क्यों इधर बैठा है And Nimai told his mother, he said, you don't send me to school, how do I know what's pure and what's not pure? I'm not, I don't know anything, you don't let me go to school, so I don't know anything, I don't know what's right and what's wrong. तो निमाई ने अपनी माता को बोला मुझे कैसे पता क्या जगह साफ है क्या अशुद्ध है आप मुझे तो विद्यालय भेजते ही नहीं हो मुझे कैसे पता क्या सही है और क्या गलत है So then all the neighbors in the community there in Mayapur, they also told Jagannath Mishra and Sachimata that this is not very good, that you don't let your son go to school. You know, you're worried about him leaving home and becoming a sannyasi, but this is not the way. You have to depend, just see what is the will of the Lord. What is God, the will of Lord Krishna? If Lord Krishna wants your son to leave home, he will leave home. If Lord Krishna wants him to stay at home, he will stay at home. You have to depend on Krishna. You can't just stop him from having education. It's not right. Oh. तो हाँ, जब आस पड़ोसी ऐसे देखते थे तो उन्होंने माँ सच्ची को बोला ये आप निमाय को विद्यालय नहीं भेज रहे हो ये अच्छा नहीं है आपको उसे विद्यालय भेजना चाहिए उसे सिखाना चाहिए तो आप डरते हो कि आगे निमाई चल के संन्यास ले लेगा या नहीं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कृष्णा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए अगर कृष्णा चाहेगा तो आपका पुत्र संन्यास ले लेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा So in this way, Lord and uh, Lord Chaitanya, or we can say Nimai, went back to school and he got his education. And later on, Mother Sachi arranged marriage for him. First wife was there, uh, Lakshmi Priya. Unfortunately, while Chaitanya Mahaprabhu was traveling in Bangladesh, at that time, Lakshmi Priya was bitten by the snake. तो इस प्रकार फिर निमाई को विद्यालय भेजा उसकी माता ने और वो पढ़ाई की है और फिर उसका पहला विवाह कराया लक्ष्मी प्रिया से लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ एक बार निमाई जब बाहर गए थे तो एक सांप आया और उनको डस के उनका मृत्यु हो गया था So Sachi was bereaved and she and after a short time another second wife was arranged this was Vishnupriya and she was a, a young girl daughter of a nice brahmana family and she seemed like a natural very nice wife for Chaitanya Mahaprabhu so he had a nice wife very faithful very chaste and he had a very loving mother But Chaitanya Mahaprabhu gave them up to leave home to become sannyasi. तो इस प्रकार से उनकी पहली पत्नी का मृत्यु हो गया था फिर उनका दूसरा विवाह किया गया विष्णु प्रिया के साथ तो उनका पास इस प्रकार से बहुत अच्छी कन्या थी विष्णु प्रिया एक अच्छे ब्राह्मण परिवार की थी तो उनके पास माता अच्छी माता थी माँ सच्ची अच्छी धर्म पत्नी थी लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ दिया संन्यास लिया संन्यास लेने के लिए So we should understand why Nimai left home like this. He had a higher purpose. If he would simply stay at home with his mother and with his wife, then he can keep them in Krishna consciousness. But Nimai has to give Krishna consciousness to the whole world. Therefore, he left the home. तो हमें यहाँ पर लक्ष्य समझना चाहिए कि श्री निमाई क्यों घर छोड़ के गया क्योंकि अगर निमाई घर में रहेगा तो वो अपनी माँ को और अपनी पत्नी को कृष्ण भावनामृत दे सकता है लेकिन अगर बाहर जाएगा संन्यास लेगा तो पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को बांट सकता है Chaitanya Mahaprabhu displays, taught, he taught us his mood in the famous statement, Priti Viti Achiyat Nagar Adigram Sarvatra Prachar Haibe Morana. The holy name will be chanted in every town and village around the world. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य हमें इस श्लोक से पता पड़ता है कि पृथ्वी के या ते तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम कि भगवान का पवित्र नाम विश्व भर के हर गांव हर ग्राम में बोला जाएगा So Chaitanya Mahaprabhu left the home at the age of 24. He went to, from Mayapur, he crossed the Ganga, he went over to Katwa. And Katwa is where the ashram of Keshava Bharati is. And it was Keshava Bharati who initiated him into the sannyas. इस प्रकार 24 वर्ष की उम्र में चैतन्य महाप्रभु घर से निकले और वो सीधे गए कटवा और वहाँ पर केशव भारती महाराज थे जिनसे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया Earlier, Mahaprabhu had gone to Gaya, and in Gaya he had taken Diksha from Ishwarapuri. तो पहले चैतन्य महाप्रभु गया गए थे और वहां उन्होंने दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से when he came back from Puri, he came through a place called Kanainatsala. Kanainatsala is a place, now it's in what's called Jharkhand, the state of Jharkhand, but anyway, Kanai Sala, we have Iskon temple there now. It's very, very special place. Chaitanya Mahaprabhu came from Gaya to Kanai Sala, and there he had darshan Krishna, he saw Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से निकले तो वो एक स्थान पर आए थे कनाई नाटशाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर भी है वहां पे तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ कनाई नाटशाला में आए वहां उनको कृष्ण का दर्शन हुआ So because he'd been initiated into the chanting of the holy name, previously Nimai had been a scholar, he'd been teaching Nyaya. logic. But now he's become a devotee and he just wants to chant the holy name of Krishna. And he's in ecstasy, thinking of Krishna and chanting the holy name and discussing topics of Krishna. तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की रुचि न्याय में होती थी वो न्याय पढ़ाते थे तर्क वितर्क करते थे लेकिन अभी वो भक्त बन गए जब गया से आए वो कृष्ण का नाम लेने में उनको रुचि था और हमेशा परम आनंद में रहते थे कृष्ण का नाम लेते हुए और कृष्ण कथा कहते हुए So he stayed at home for some time after his initiation, but then he decided it was time for him to leave the home and go out and go to preach and give the holy name. तो वो कुछ समय घर में रुके दीक्षा के बाद लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि अब सही समय है घर से निकल जाने का और दूसरों को जाके भगवत नाम देने का But Chaitanya Mahaprabhu did not encourage other people to follow his example. Rather, he taught people to stay in whatever position they're in and to hear about Krishna. in the association of devotees. तो चैतन्य महाप्रभु ने जो किया उन्होंने दूसरों को वो करने के लिए प्रभावित नहीं किया कि घर छोड़ने के लिए उन्होंने दूसरों को कहा कि आप जो स्थान में हो उसी स्थान में रहो परंतु कृष्ण के बारे में सुनो भक्तों का संग करो Just like Chaitanya Mahaprabhu, at one point he went to Kurmakshetra. Kurmakshetra is when you come out from Jagannath Puri and go to south, going towards Vishakhapatna. Halfway between Puri and Vishakhapatna, there's this wonderful temple, ancient temple called Kurmakshetra, which had been ren- really renovated by Ramanujacharya. तो आ, जब हम पुरी से निकलते हैं तब विशाखापट्टनम और पुरी के बीच में ये स्थान आता है कूर्म क्षेत्र तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ गए थे कूर्म क्षेत्र में और वहां पर एक बहुत सुंदर मंदिर है और उस मंदिर का पुनः सजावट किया था श्री रामानुजाचार्य ने तो महाप्रभु कूर्म क्षेत्र कूर्म क्षेत्र ब्राह्मण ब्रदम to home And fed Chaitanya Mahaprabhu and honored him And then when it came time for Mahaprabhu to leave, the, this Brahmana said to Chaitanya Mahaprabhu, Take me with you. I cannot tolerate any more the pains of material life. Let me go with you. तो चैतन्य महाप्रभु पूर्व क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर आए ब्राह्मण ने अच्छे से चैतन्य महाप्रभु का सत्कार किया उन्हें प्रसादम खिलाया और फिर जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे उस ब्राह्मण ने कहा आप मुझे अपने साथ ले जाओ ये भौतिक क्लेश को मैं नहीं झेल पा रहा हूँ But Chaitanya Mahaprabhu got angry and he told him, No, no, this is not the way. He said, Yari deki tari kaho Krishna upadesh amara gaya guruhana tarae desh. Wherever you go, whoever you meet, you tell them about Krishna. And in this way, you become a spiritual teacher. तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा नहीं नहीं नहीं आप ये जो छोड़ के जाने का बात कर रहे हो ये सही तरीका नहीं है तो उन्होंने फिर ये श्लोक कहा कि यारे देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा गुरु होना तारो ही देश के अब जिससे भी मिलते हो उसको कृष्ण के विषय में कृष्ण के विषय में उसको बताओ Mahaprabhu didn't want him to leave home. He said, You stay here, but you tell people about Krishna. महाप्रभु नहीं चाहते थे कि तुम घर छोड़ो उन्होंने कहा आप यहीं रहो लेकिन दूसरे लोगों को कृष्ण के बारे में बताओ Another person who also got instruction from Mahaprabhu was Raghunath Das. Raghunath Das was the son of, he was born in a very wealthy family. His father and his uncle were maintaining all the brahmanas in Bengal. And that's including both East and West Bengal. <laughs> There was one Bengal in the times of Mahaprabhu. तो ऐ- ऐसा ही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को तो उनका जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था इतना धनी परिवार था कि उनके पिता देखभाल करते थे पूरे बंगाल का यानी पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल उस समय बंगाल एक ही था पूर्व पश्चिम बंगाल ऐसे अलग नहीं होता था So Raghunath Das wanted to leave home, but he had a young wife and his family was very rich. He said, no, I want to go and be with Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu told him, No, you stay at home. He said, Don't be a sahaja. Don't make everything so cheap. Go home and behave like a normal person. Keep Krishna in your heart and remember Krishna. तो रघुनाथ दास अ, गोस्वामी जी की भी एक पत्नी थी तो वे भी चैतन्य महाप्रभु को बोले थे कि उनको घर छोड़ के जाना है तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बोला नहीं आप घर में रहो सब ये सब चीज को इतना सहज मत बनाओ आप घर में रहो एक सही सज्जन की तरह घर में रहो और हृदय में कृष्ण को याद करो so you have to understand the teachings of Mahaprabhu that Mahaprabhu's followers mostly, they were in the family life. And Lord Nityananda, he had two wives. He had children also. He had a son, Virabhadra. He had a daughter, Ganga Devi. तो हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के जीवन से सीखना है उनके अधिक अनुयायी आ, गृहस्थ थे आ, नित्यानंद प्रभु की भी दो पत्नियां थी महाराज name of the daughters Ganga Ganga Devi and and विश्व वीरचंद्र विवेक चंद्र और गंगा देवी उनके संतान भी थे नित्यानंद प्रभु के Virachandra, he never married, he stayed brahmachari. So after Virachandra, there was, or is it Virbhadra, right? Virbhadra. Virbhadra, thank you, Virbhadra, no Virachandra, Virbhadra. Yeah. So Virbhadra, he didn't marry, he stayed brahmachari. So that was the end of the line of Lord Nityananda. तो वीरभद्र ने विवाह नहीं किया अब वे ब्रह्मचारी रहे तो वहां पर भगवान नित्यानंद प्रभु का वंशज समाप्त हुआ Some people claim Nityananda Vamsha, right? You hear the Ni- Nityananda Vamsha, they say they're the descendants of Lord Nityananda. No, they have some connection. Maybe they're from the village where Lord Nityananda pu- had pastimes. Maybe they were initiated in that line coming through Lord Nityananda. But there was no direct descendant after Lord Nityananda's first son, the Virabhadra. तो हमने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद वंशज से थे शायद उनका कोई संपर्क रह सकता है नित्यानंद प्रभु से शायद वो उसी गांव से थे जहां नित्यानंद प्रभु थे परंतु वास्तव में जो उनका वंशज है वो वीरभद्र के बाद नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया था They claim they are the authorized descendants of Lord Nityananda. So we say, all right, then do the work of Lord Nityananda. Go and deliver Jagai and Madai. तो बहुत लोग हैं वो कहते हैं हम नित्यानंद वंशज हैं तो हम कहते हैं ठीक है अगर आप नित्यानंद वंशज हो तो जो नित्यानंद प्रभु ने किया वो काम करो जाके जगाए और मदाई का उद्धार करो Don't just sit and say, we're the acharyas, because we're born and through in the line of Nityananda. You have to do the work of Lord Nityananda. Just as Lord, we know Lord Nityananda was going with Hari Das. Priti gari gari giya koro e bhiksha. Bolo Krishna, bhajo Krishna. जो लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं आप खाली ऐसा बोल के अपना घर में नहीं बैठा रहो जाओ जाके जगाए मताई का उद्धार करो तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु के प्रति घरे घरे जाओ करो ही शिक्षा भजन कृष्णा बोलो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा सत Lord महाप्रभु followers were people like Lord Nityananda. Advaita Acharya, he had six sons. Six sons. His wife was Sita, she was also a great devotee. Advaita Acharya had six sons. Oldest son, Achyutananda, who was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु से देखते हैं फिर अद्वैत आचार्य भी थे उनके छह संतान थे और उनका सबसे बड़ा बेटा था अच्युतानंद तो वो बहुत ही महान भक्त था श्री चैतन्य महाप्रभु Advaita had six sons. Three were devotees and three were asara, means they were smarter Brahmans. they were not the Vaishnava. They didn't embrace the Vaishnava philosophy. Rather, they took the smarter path. सो so, अद्वैत आचार्य के छह बेटे थे तीन वैष्णव भक्त थे और तीन असार थे यानी कि वो स्मर्त ब्राह्मण थे उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को नहीं अपनाया वे स्मर्त ब्राह्मण रहे but they were very great devotee and they were very much full faith in Chaitanya Mahaprabhu so much faith that when Achyutananda was a young boy a young child of only 40 years old When he heard that Mahaprabhu had been initiated into sannyas, he said, Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. How can anybody become his guru? Achyutananda इतने महान भक्त थे जब वो चार वर्ष के थे उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संन्यास लिया है तो उन्होंने कहा नहीं चैतन्य महाप्रभु तो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनका कोई कैसे गुरु बन सकता है So Chaitanya Mahaprabhu had many followers in the Grihastha ashram, and, but they were great devotees. Advaita Acharya is also the personality of Godhead. He is the expansion from Mahavishnu. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनुयायी थे और वो महान भक्त थे अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु के अवतार हैं Srivas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu performed many of his leela in the home of Srivas Pandit. And Srivas Pandit was also in the family life. But he was a, he is at the expansion of Narada Muni. आ, उनके घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीलाएं होती थी और वो भी गृहस्थ आश्रम में थे वो नारद मुनि के विस्तार हैं And another great devotee who is also in the Grihastha ashram, Ramananda Rai. Ramananda Rai met Chaitanya Mahaprabhu on the banks of the Godavari and they had wonderful talks there and Mahaprabhu requested Ramananda Rai, come back and live with me in Jagannath Puri and together every day we can discuss Krishna Katha. एक और महान भक्त जो गृहस्थ आश्रम में थे वो थे रामानंद राय और गोदावरी नदी के तट पे उनका संवाद हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आमंत्रित किया था आओ मेरे साथ आके पुरी रहो वहां पुरी में हम प्रतिदिन कृष्ण कथा पे वार्तालाप कर सकते हैं When Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Rai, Mahaprabhu would put the questions to Ramananda Rai. Ramananda Rai said, hey, this is not right. He said, You're the Brahmana, you're from the Brahmana family, and you're the sannyasi, and I am I'm I'm low class. I'm like a, uh, like a Sudra almost. Hmm? Yeah he's some low, lower class person. Although he was highly educated, he was, he was the governor, he was serving under Maharaj Prataparudra, and he was the governor of the whole southern region there, which was all part of Utkal. At that time, the king of Puri was ruling all of Utkal, and the southern region was in charge of Ramananda Rai. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, uh, रामानंद राय से प्रश्न पूछते थे और उनको उत्तर देने के लिए बोलते थे तो रामानंद राय ने कहा ओ ये सही नहीं है आप ब्राह्मण परिवार से हो आप सन्यासी हो आप मुझे कैसे बोल रहे हो जवाब देने को वो कहते थे वो तो निम्न परिवार से हैं हालांकि वो बहुत शिक्षित थे वो महाराज प्रताप रुद्र के नीचे उन काम करते थे और जो उत्कल उस भाग का नाम है उसके दक्षिण भाग का नियंत्रण रामानंद राय के हाथ में था But Chaitanya Mahaprabhu said, Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Kini Nai Ye Krishna Tadvavet Se Guru Hoy, right? Se Guru Hoy. The qualification to be the spiritual teacher, to be the guru is, it, it's not that you have to be a vipra or a, a sannyasi. You may be a vipra, you may be a sannyasi, you may be a grihastha, you may be sudra, but if you know Krishna Tattva, then you can become the spiritual teacher. फिर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को ये श्लोक कहा कि किबा विपर किबा न्यासी शुद्ध कहने न ये कृष्ण तत्ववेद से गुरु होए कि आप शायद विप्र हो सकते हो जानकार हो सकते हो लेकिन गुरु होने की योग्यता ये है जिसको कृष्ण तत्व के बारे में पता है वो व्यक्ति गुरु हो सकता है the birth is not the qualification Somebody may be Brahmana by birth, they may be meat eater, they may be drunkard. You don't know what is the habits today, Kali Yuga Brahmans. तो कोई जन्म से ब्राह्मण हो सकता है लेकिन साथ में वो मांस खाने वाला हो सकता है शराबी भी हो सकता है हमको क्या कार्य करना है वो पता नहीं है तो इस प्रकार अभी कलयुग ब्राह्मण भी बहुत है So Srila Prabhupada, in establishing the Krishna consciousness movement, he made it very clear that we, we should follow these four principles, the four pillars of religion. तो शिला Prabhupada ji ne ये बहुत महत्व दिया कि इस कलयुग में जो चार धर्म के सिद्धांत हैं जो चार स्तंभ हैं धर्म के उनका पालन करना चाहिए The four pillars satyam, socham, daya, tapa. तो ये चार स्तंभ हैं धर्म के सत्यम सोचम दया और तप And by following our four regulative principles, this way we we can preserve some pillars of religion. और इस प्रकार ये चार नियमों का जो हम पालन करते हैं इनका पालन करके हम धर्म के चार स्तंभ इनकी रक्षा कर सकते हैं Chaitanya Mahaprabhu encouraged people in their family life. There was one of his devotees, Shivananda Sen. His wife, Shivananda Sen's wife, was carrying a child in her womb. and Chaitanya Mahaprabhu saw, oh, the wife of Shivananda Sen is going to have a baby soon. And he told Shivananda Sen he said, when your wife gives birth to the child, you give it this name. And Mahaprabhu named the child for them. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उत्साहित करते थे गृहस्थों को भी उनके एक और भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन तो उनको पता पड़ा कि शिवानंद सेन की धर्मपत्नी गर्भवती थी उनके गर्भ में शिवानंद सेन का बच्चा था तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला ओ जब तुम्हें ये बच्चा जन्म लेगा तब उसे ये नाम देना सुश्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम भी बताया क्या देना है बच्चे को But when Junior Haridas, when Mahaprabhu heard that Junior Haridas had gone and begged some rice from a, a, a woman, then Mahaprabhu was very upset. And he said he should never come in my association again. He rejected him. परंतु जब छोटा हरिदास जो थे जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मालूम पड़ा उन्होंने एक महिला के पास जाके चावल की भिक्षा मांगी है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी दोबारा एक छोटे हरिदास को मेरे संग में मत लेके आना उन्होंने उसका त्याग किया तो Mahaprabhu was not against people being in family life But it was against hypocrisy that if somebody's dressing in the renounced order of life but at the same time keeping material desires, then this is very wrong. तो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध नहीं थे वो धोखा छल कपट के विरुद्ध थे कि कोई सन्यासी के कपड़े पहने हुआ है लेकिन मन में भौतिक इच्छाएं पाल रहा है तो ये बहुत गलत है So we have to understand the mood of Mahaprabhu, that he wants all of us to advance in consciousness of Krishna. तो हमें चैतन्य महाप्रभु की मनोभावना समझनी चाहिए वो चाहते हैं हम सब कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें And we can advance in any position, in any condition of life. It doesn't matter what ashram you're in. You can make spiritual advancement by chanting the holy name and engaging in devotional service. और हम कोई भी आश्रम में क्यों ना हो हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं ये इस पे निर्भर नहीं है हम कौन से आश्रम में हैं यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें और भक्ति के कार्य में लगे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं Srila Prabhupada uh, had some interesting encounters. One time and uh, Prabhupada was in Hong Kong, and this one Indian man came, and he was a, a Sindhi man actually, he came to Prabhupada, and he said to Prabhupada, he said, Swamiji, I want to take sannyas. So Prabhupada was surprised, you know, it's unusual, somebody in Hong Kong, <laughs> Hong Kong very materialistic place, and thought that somebody's coming, wants to take sannyas, and Prabhupada looked at him and said, why? And the man said, oh, I have a wife and four children at home, it's terrible, I want to take sannyas. तो एक बार हांगकांग में शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा ओ शिला प्रभुपाद मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तो शिला प्रभुपाद आश्चर्य में पड़ गए कि हांगकांग जैसे शहर में आके कोई संन्यास मांग रहा है हांगकांग तो बहुत भौतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाला शहर है तो फिर उन्होंने शिला प्रभुपाद को उस व्यक्ति ने कहा ओ शिला प्रभुपाद मेरे पास एक पत्नी है और चार बच्चे हैं मैं परेशान हूँ मुझे संन्यास दे दो तो of course Prabhupada didn't give that man तो बेशक शिला प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को संन्यास नहीं दिया But another time, Prabhupada was in Vrindavan and one man came from Arisa. This man came and he also said to Prabhupada he wanted to take sannyas. This Prabhupada initiated him and later on he gave him sannyas also. This was Gaur Govinda Swami, who was a disciple, my god, one of my god brothers, disciple of Srila Prabhupada. So, um एक बार ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी के पास ओडिशा से एक व्यक्ति आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे संन्यास दीजिए और शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास दिया और ये थे हमारे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज वो महाराज के गुरु भाई हैं so Prabhupada could understand the mind the mentality the thinking of the person what is their motive in taking sannyas? Are they thinking that world just to become irresponsible? Or do they have a genuine desire to want to do more service for Lord Krishna? तो शिला प्रभुपाद के पास वो समझ थी कि वो व्यक्ति का इरादा क्या है वो समझ लेते थे उसका लक्ष्य क्या है क्या वो संन्यास लेना चाहता है गैर जिम्मेदार बनने के लिए या वो भगवान की और सेवा करने के लिए संन्यास लेना चाहता है When Mahaprabhu took sannyas, his mood was like that, to do more service for Lord Krishna. जब महाप्रभु ने संन्यास लिया उनकी मनोभावना ऐसी थी कि वो कृष्ण के लिए अधिक सेवा करें So now is this auspicious month of Kartik, which is a very, very powerful time for all of us to make advancement and to de- develop more devotion for Lord Krishna. तो अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम जिसमें हैं कार्तिक ये बहुत महत्वपूर्ण है ये महीने में हम अधिक प्रगति कर सकते हैं कृष्ण भक्ति की ओर And of course we we do the worship of Lord Krishna in a very simple manner. Just simply we sing the Damodar Asikam song as we sang just earlier and we offer also the lamp to the Lord. और हम इस प्रकार से इस महीने में भगवान की सेवा बहुत सरल तरीके से करते हैं जैसे कुछ समय पहले दामोदर अष्टकम आपने गाया और फिर भगवान को घी का दिया दिखाते And we don't just do it one day, but we do it every day for this month of Damodar. और हम केवल ये एक दिन नहीं करते हैं हम दामोदर महीने में ये हर रोज करते हैं And many of us will do it morning and evening. Not just only in the evening, but we can do it in the morning, we can do it in the evening also. और हमने इससे बहुत ये केवल शाम को नहीं शाम को भी करते हैं और हम सुबह में भी कर सकते हैं So this is this very special month of Damodar is glorified by all the acharyas. It's a great opportunity for everyone to get rid of bad habits. bad habits keep us away from Krishna. But the good habits help to bring us to Krishna and to remember Krishna. तो इसलिए ये बहुत विशेष महीना है आचार्य इसका गुणगान करते हैं कि इस महीने में हम अच्छी आदतें कर सकते हैं अच्छी आदतें हमको कृष्ण के करीब लाती हैं और बुरी आदतें हमको कृष्ण से दूर ले जाती हैं Well, if you do something every day for a month, as we do in this Damodar month, then it becomes a habit. And this is what we want people to do. We want you to develop the habit of worshipping Krishna. अगर हम एक काम हर रोज करते हैं जैसे पूरा ये महीना हम करते हैं तो वो आगे चल के हमारी आदत बन जाती है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ये आदत लग जाए कि कृष्ण की पूजा करने के लिए this month of Kartik, it's the, the final month of the Chaturmasya, the four, the four months of austerity. And in this final month of Kartik, we make a vow. Especially, we don't take any, uh, Prabhupada don't take urdhav. We shouldn't take the urdhav during this month. I said, you should not take any meat. You shouldn't take any fish. Right? You shouldn't take these things or eggs during this month. You should be a very strict vegetarian, even though you may sometimes be non-veg. But this month of Kartik, you want to be very strict and not take any of these foods because it will give you a lot of punya, a lot of benefit. तो इस प्रकार से कार्तिक मास चतुर्मास्य का आखिरी महीना है चतुर्मास जो होता है उसमें कार्तिक और शिला प्रभुपाद जी विशेष करके हमें कहते थे कि इस महीने उड़द दाल नहीं खानी चाहिए और इस सब इस महीने मांस भी नहीं खाना चाहिए मच्छी भी नहीं खानी चाहिए तो अगर कोई है जो वरना मांस मच्छी खाते हैं तो कम से कम इस महीने तो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा बिलोन से no rice That was, that's, although today is Ekadasi, right? Ekadasi we don't take rice, that's just one day, no rice. Very difficult, we know, for Bengalis, right? No rice. And no fish is also difficult for Bengalis. तो तो हम नहीं कहते कि कार्तिक महीने में चावल नहीं खाओ नहीं चावल खा सकते हैं आज एकादशी है केवल एक दिन हम चावल नहीं खाते वो आसान है तो बंगालियों के लिए चावल छोड़ना और मच्छी छोड़ना तो थोड़ा कठिन बात होता है So this is a little tapasya, a little austerity. But by doing austerity, we will get purification. And by that purification, we will get real pleasure. तो ये तपस्या है थोड़ी सी और इस प्रकार से तपस्या करके हम शुद्ध होते हैं और जब हम शुद्ध होते हैं तो वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं Lord Rishabdev was preaching to his 100 sons and he told them the importance of doing a little tapasya. ये उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में बताया गया है महाराज ऋषभ देव द्वारा वो अपने सौ पुत्रों को आदेश दे रहे थे और वो तपस्या का महत्व बताते हैं उस समय तपस्या तपस्या no meat fish no chai no coffee no bidis क्या है वो तपस्या मांस मच्छी अंडा नहीं खाना चाय नहीं पीना बीड़ी नहीं पीना कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद खाओ for one month make it a habit this way you can get rid of a of other bad habits ये आदत बना दो एक महीने के लिए कृष्ण प्रसाद लेंगे और इस प्रकार से आप गलत आदतों से बच सकते हो and chant the holy name every day, regularly, minimum 16 rounds. और प्रतिदिन हर रोज भगवान के पवित्र नामों का जप करो कम से कम सोलह बार So during this month of Kartik, many devotees, they make a vow during this month, this very, not maybe they don't do it for four months, but at least for the last month, this Kartik month, very special. And they make a vow to chant at least 16 rounds and to follow the principles. No meat, fish and eggs, give up all the bad things. And when they do that, that way they they make a lot of progress. They make a very good advancement. तो इस प्रकार से कई भक्त हैं वो ये एक महीने चतुर्मास्य के सब महीने नहीं लेकिन कम से कम ये एक महीने व्रत करते हैं कि वो सोलह मालाओं का जप करेंगे मांस मच्छी इत्यादि नहीं खाएंगे और ऐसा करके वो तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं So, just by doing these things, we show a good example to other people as well. We worship Lord Damodar, we offer the light. You know, some people, they don't have any faith. They don't do these things. I was in Calcutta be- before I came here. I came from Calcutta. And in Calcutta, just that the night before I came here, we went out and we did Damodar Puja in the street. And many people, hundreds of people all came to get prasadam and to offer a life to Damodar. तो केवल जब हम ये कार्य करते हैं इससे दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव होता है उन्हें भी हम प्रभावित कर सकते हैं तो महाराज कह रहे हैं यहाँ आने के पहले वो कोलकाता में थे कोलकाता से यहाँ आए और कोलकाता में उनके आने के पहले वाली रात में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ उन्होंने सड़क में रस्ते में आ, सभी को दीपदान बहुत लोग आए भगवान को दीपदान करने के लिए प्रसाद पाने के लिए So some people don't do it, but if they just see other people do it, they get a lot of benefit. Just seeing other people do it, they get benefit too. तो कोई लोग खुद ये काम नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को यदि देखते हैं ये करते हुए तो भी उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है There's a well-known story which comes in the Puranas. It tells about this one man. He was a sinful person. He was doing things like selling animal skins and bones. But somehow, somehow, he, just by chance, he came to a place during the month of Kartik and he saw all the people doing all their puja. तो पुराणों में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है इस विषय में कि एक आदमी था वो बहुत पाप कार्य करता था जानवरों की चमड़ी से चीजें बना के बेचता था तो एक बार ऐसे हुआ कि वो एक स्थान में आया और उस समय उसने कार्तिक में दूसरे लोगों को ये सब कार्य भक्ति के करते हुए देखा So he he never did anything, but he saw people. He saw people do puja. He saw people chant prayers. He saw people offer the lights. He saw people offer the obeisances. He didn't do any of it. But he was watching people do he'd never seen people do these things before. तो इस व्यक्ति ने खुद कुछ नहीं किया वो वहां पर देख रहा था दूसरे लोग प्रणाम कर रहे हैं मंत्र जप कर रहे हैं भगवान को दिए दिखा रहे हैं वो बहुत पापी था उसने खुद कुछ नहीं किया केवल दूसरों को करते हुए देख रहा था So, it came to the end of Kartik, you know, at the end of the month, everybody was getting ready to break their vows, to finish the fasting. And that night, on the last day of the Kartik, a big snake came out and bit this man, the sinful man. तो इस प्रकार से <clears throat> कार्तिक का आखिरी दिन आया और सब तैयार थे अपने कार्तिक व्रत को पूरा करेंगे अब इस व्रत को तोड़ेंगे और उस दिन ऐसा हुआ एक सांप कहीं से आया और ये जो पापी व्यक्ति था उसको डस के मार दिया so the snake was poisonous and the man fell down dead. तो and then the Yamaduras came, they took him to Yamalok. तो जो सांप था जिसने उनको डसा वो जहरीला था तो वो व्यक्ति गिर के मर गया और यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए So Yamaraj asked his secretary, Chitragupta, tell me, what has this man done? Chitragupta said, he never did anything pious, only sinful things, all bad things. So Yamaraj said, okay, take him to Kumbi Pakaloka. Put him in the pot with the boiling oil and fry him in the boiling oil. तो यमराज ने यमदूतों से पूछा बताओ इस व्यक्ति ने क्या किया है तो उन यमदूतों ने कहा इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है खाली पाप काम ही किया है तो यमराज ने कहा ठीक है उसे कुंभी पका नरक में ले जाओ और उबलते हुए तेल में डाल दो So the Yamaduts took him and they threw him in the boiling oil. But as soon as he touched the boiling oil, the oil became cool. परंतु यमदूत उसे ले गए और उसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया लेकिन जैसे ही उसको उबलते हुए तेल में वो गिरा तो अचानक तेल ठंडा हो गया So the Yamaduts were very surprised. They'd never seen this happen before. And they said, quick, get Yamaraj. And then that time Yamaraj came and Narada Muni also came. And Narada Muni told them, they said, you cannot punish this man. But they said, no, he's sinful, he's very bad man. Narada Muni said, no, you don't know. During the month of Kartik, he was watching people do all their pujas. He was watching people offer their lamps. And he was watching people doing all their bhakti. So all of his sins was all destroyed. तो यमदूतों ने ये बात जाके यमराज से कही कि जैसे हमने उसको तेल में डाला तेल ठंडा हो गया तो यमराज वहां आया और उस समय वहां नारद मुनि भी आए तो यमराज को नारद मुनि ने कहा आप इसको दंड नहीं दे सकोगे तो क्योंकि इसने कार्तिक महीने में दूसरों को ये सब भक्ति के कार्य करते हुए देखा है तो इसलिए आप इसको दंड नहीं दे सकोगे They were surprised. He never did anything. He said, No, he just watched. He just watched. He got one sixth of the benefit of all of their pious activities. तो उसने सब वहाँ आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इसने तो कुछ नहीं किया कुछ भी कार्तिक में फिर ऐसा कैसे हो गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं क्योंकि इसने केवल दूसरों को करते हुए देखा है इसलिए उनके कार्य का एक छठा भाग का फायदा इसको भी हुआ है And so all of his sins was destroyed and he was able to go to heaven to be an assistant to Kubera. तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और वो स्वर्ग जा सके तो कुबेर के सहायक बन सके And there's another nice pastime also to help us understand the benefit of this Damodar month. It tells about a young girl, a young girl named Lalitika. And this young girl, she was very beautiful and she was the, the daughter of a king. She was a princess. She was born in a lot of wealth. तो एक और कथा है इस विषय में एक जवान रानी थी उसका नाम था ललितिका तो ये ललितिका एक रानी थी और उसका जन्म बहुत ही ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्य वाले परिवार में हुआ था So this Lalitika, when she grew up as a young girl, she had the habit, whenever it came to Damodar, the month of Damodar, she would light lamps and she would place lamps all around the palace, all around her home. She would go to the temples and put lamps in all the temples and she would put lamps along the side of the river and she'd put lamps even on the mountains. Wherever she could, she would light lamps. Hundreds and hundreds of lamps every day during the month of Kartik. तो ये ललितिका की आ, आ, एक आदत थी आ, कि जब कार्तिक का महीने आता था हर साल ये हर जगहों पे जाके दिए जलाती थी आ, पूरे सड़कों में लोगों के महलों के उधर नदियों के उधर आ, रस्तों पर हर जगह जाके कार्तिक में ये बहुत सारे दिए जलाया करती थी So people were surprised, that, you know, why you do like this? Why so many lights you're putting everywhere? She said, oh, you don't know. In my previous life, I was a mouse. तो लोग उसको पूछते थे आश्चर्य में होते थे कि आप क्यों ऐसे हर जगह जाके ये घी के दिए जला के आती हो तो उसने उन लोगों को जब उन्होंने उससे पूछा उसने बोला ओ आपको पता नहीं है मैं पहले जन्म में चूहा थी आपको पता है आप आपके पहले जन्म में कौन थे Now this little girl, this Lalitika, she knew her previous life she'd been a mouse, but now she's become the princess. You know why? Because when she was a mouse, she was living in the temple and she was very hungry. The little mouse couldn't get any food to eat. So it happened that they were offering the wick, and they have some ghee on the cotton. And so the little mouse came, began to eat the cotton. The wick was on fire. and the mouse was eating the cotton, he was taking the bee from the cotton, eating it. But at that time a big cat came. तो ललितिका को पता था वो पहले जन्म में चूहा थी तो एक मंदिर में एक चूहा थी और बहुत भूख लगी थी उस चूहे को तो वहां पर घी था घी का दिया था कप, कपास में डूबा हुआ तो ये आ, चूहा भूख के मारे उस घी को खाने के लिए गया और उसी समय वहां एक बड़ी बिल्ली आ गई So the little mouse is always afraid of the big cats. The little mouse ran away, but it carried the ghee wick in its mouth. And the ghee wick was burning, and the ghee wick set fire to the mouse. the, all the fur on the mouse began to burn and the mouse became on fire and the mouse was jumping and because he's on fire and he was he, he ran right in front of the deities the deity in the temple and it was during this month of Kartik the mouse was on fire he died right in front of the deities jumping and dancing in front of the deities तो इस प्रकार से जब वो बिल्ली को देख के वो चूहा भागा तो घी खा रहा था अभी भी लेकिन वो जो कपास है उसमें आग लगा हुआ था दिया था तो इसलिए धीरे धीरे वो आग उस चूहे के शरीर में आ गई और उसको पूरा जला दिया तो जब जल रहा था तो उसको कष्ट हो रहा था इसलिए वो कूद रहा था दर्द के मारे और वो बिल्कुल भगवान का विग्रह के आगे इस प्रकार से कूद रहा था जल रहा था और कार्तिक के महीने में उसने वहां अपना शरीर छोड़ दिया So Lalitika, this little girl, the princess, she said, I was a mouse in my previous life. I became a light. I became a fire, an offering to the deities. So now I'm offering many, many lights. She said, I got this body of a princess just by one light. Now I'm offering many, many lights. I want to get the greatest benefit from the deities." इस प्रकार से उस रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में चूहा थी और मैं भगवान के आगे ये अग्नि बन गई जल गई और देखो आप मुझे ये रानी का जन्म प्राप्त हुआ इसलिए मैं अब जाके इतना हर जगह दिया जलाती हूँ ताकि मैं भगवान से सबसे उत्तम चीज पा सकू The greatest benefit we can get is to get out from this material world. No more birth and death. We want to develop our Krishna prem. सबसे उत्तम फायदा जो हम पा सकते हैं भगवान से वो है इस भौतिक जगत से निकल जाना हम ये ये संभव होगा जब हम कृष्ण प्रेम पा सकते हैं महाप्रभु गोल ऑफ लाइफ प्रेम पुनार्तो महान चैतन्य प्रभु ने महाप्रभु ने जीवन का लक्ष्य सिखाया प्रेम तुम्हार तो महान So how to get that? We can get it very quickly during this month of Damodar by worshipping Lord Krishna in his form as Damodar, remembering how Mother Yashoda ties up Krishna with a rope around his belly. तो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा ये आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में कार्तिक महीने में दामोदर की पूजा करके ये याद करके कि कैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को उधर पे रस्सी से बांधा Although Krishna is the supreme, he is the Param Ishvara, he is the real controller, but he becomes controlled by Mother Yashoda because Mother Yashoda has pure love. तो हालांकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है वो सबके नियंत्रक है लेकिन वो माँ यशोदा द्वारा नियंत्रण में आ जाते हैं क्योंकि माँ यशोदा को कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है तो mother Yashoda sister sacred devotee माँ यशोदा इतनी महान भक्त है वो कृष्ण पर नियंत्रण कर सकती है Just like Arjun, Arjun also, because he's also a bring my chariot, put my chariot here in the meadow. I want to see everyone who's here on the battlefield. क्योंकि अर्जुन भी इतने महान भक्त हैं, वो भी भगवान को आदेश दे सकते थे आप मेरा रथ इधर हिलाओ मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध भूमि में आया हुआ है lord Krishna becomes control becomes by the love of Bhagwan Krishna नियंत्रित हो जाते हैं वो खरीदे जाते हैं कि भक्त के प्रेम के कारण भक्ति भक्ति ये हम सबको चाहिए हमको भक्ति चाहिए and we get it very easily by chanting Hare Krishna और हमें ये बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है हरे कृष्ण मंत्र का जप करके Everybody chant, सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे The louder you chant, the more powerful it becomes. जितना जोर से जप करोगे और शक्तिशाली होता है Okay, any question? ठीक है किसी को कोई प्रश्न है क्या Any problems? कोई समस्या है क्या बीस साल से है उसके बाद जो है उसका बहुत ही जो है आगे नहीं बढ़ रहा है और तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए Guru Maharaj question is there is somebody who is come new into Krishna consciousness and then practises it for a good number of years but still his devotion is not increasing then what that person should do Well, sometimes people think that they're not increasing their devotion. But actually, if you're still practicing Krishna consciousness, then your devotion will be increasing. If, if, if you're regularly following the regulative principles and re regularly chanting the holy name, then your devotion will be increasing, although you may not be aware of it, but because you're doing it, then you are definitely making progress. तो बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि ओ मेरा भक्ति नहीं बढ़ रहा है लेकिन अगर हम नियंत्रित निरंतर रूप से भगवान का नाम ले रहे हैं ये सब नियम का पालन कर रहे हैं तो जरूर संभव है कि हमारा भक्ति भगवान के प्रति बढ़ ही रहा है नहीं तो हम इसको नहीं करेंगे Sometimes devotees think that, you know, I should develop my four arms. I should grow two more arms and then I will know I'm progressing. कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि मेरे को चार हाथ आ जाना चाहिए तभी पता पड़ेगा कि मेरा भक्ति आगे बढ़ रहा है That's not what the the way of spiritual progress. ये तरीका नहीं है आध्यात्मिक प्रगति का पता करने के लिए But the fact that you're following and you can you can avoid sinful activities, then that is very good sign. That means you're progressing. तो केवल ये बात कि आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और आप पाप के कार्यों से बचे हुए हैं ये बहुत अच्छा है ये एक निशानी है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं Srila Prabhupada would give an example. He said, just like you go in that aeroplane. So in the aeroplane, one minute you're on the ground, next minute you're up in the air. You didn't notice any big change, but there's a big, there's a difference. तो शिला प्रभुपाद जी हवाई जहाज का उदाहरण देते थे कि आप हवाई जहाज में बैठते हो एक मिनट में आप जमीन में हो और दूसरे मिनट में आप आकाश में हो लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं लगता है परंतु फर्क बहुत है वो जमीन से और आकाश से similarly in Krishna consciousness you're chanting Hare Krishna practising for regulated principle then you you're making progress you're you're doing well इसी प्रकार अगर आप हरे कृष्ण जप कर रहे हो चार नियमों का पालन कर रहे हो आप प्रगति कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो मटेरियल डिजायर्स वो ग्रेजुअली ड्राई भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे सूख जाएंगी it's just a question of time सिर्फ थोड़े समय की बात है just like if your father is a rich man What do you need to do to inherit his property? जैसे अगर आपका पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति है आपको क्या करना होगा उसका सब जायदाद पाने के लिए क्या करना होगा बोलिए सोचिए क्या करना होगा तो पिताजी अमीर है उसका जायदाद पाने के लिए क्या करना होगा पिताजी का सेवा करना जैसे you have to serve the father. Wait, wait. <laughs> to serve the father. Well, yes, of course, you, you may serve the father, but doesn't mean you'll get all the father's property. तो आप आपके प- पिता की सेवा कर सकते हो लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको आपके पिता का सब धन संपत्ति मिल जाएगी Yes, to die. Yes. Wait, wait, wait to die. Yeah, you have, you have to stay alive. One day your father will die, you have to stay alive. तो आपका पिता का जायदाद चाहिए तो आपको बस आपका पिता से ज्यादा जिंदा रहना पड़ेगा वन दिन पिताजी मर जाएगा फिर सब कुछ मिल जाएगा आपको right so same way you have to stay alive in Krishna consciousness इसी प्रकार से आपको कृष्णा भावना मृत में जिंदा रहना है बस you have to keep chanting, keep following the four regulated principles, and one day you go back to God. आपको जब करते रहना है नियमों का पालन करना है और एक दिन आप वापस भगवत धाम चले जाओगे this is the statement of the shastra ये शास्त्र के वचन Tatten kampam susamik punjana evatma kritam vipakam rigva vapubir vipadan namaste jiveta yo mukti pade sadayabak. So, dayabak means it becomes your right to inherit the property of the Father. Our Father is Lord Krishna. and his property, the kingdom of God, Vaikuntha, Goloka. It becomes your right to go there. इस प्रकार से दाया भाग तो भगवान हमारे पिता है ये सब गोलोक उनकी संपत्ति है तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में जीवित रहे तो हमारा अधिकार हो जाएगा वापस भगवत नाम जाने But you have to stay alive. परंतु आपको कृष्णा भावना में इसमें जिंदा रहना पड़ेगा means strictly follow chant every day follow four principles मतलब तीव्रता से पालन करना हर रोज सोलह माला जप करो नियम का पालन करो and Krishna will take care और कृष्ण आपका देखभाल कर लेंगे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण और कोई प्रश्न Any other question? Everybody reading the books? Have you got Prabhupada's books here? क्या Yes. सभी क्या सभी शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं आपको शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं We have many books, right? This is only the first canto. there are 12 cantos. हमारे पास बहुत पुस्तकें हैं ये केवल पहला स्कंद है कुल मिला के बारह स्कंद है Sometimes people are surprised. They say, "Oh, so big book! Oh, do you read them all that? So big book!" कभी कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं Oh, इतनी बड़ी किताब है आप लोग इतना सब बड़ा किताब पढ़ते हो This is only one. नहीं नहीं तो <laughs> आप उन्हें कहते हैं ये तो खाली एक है हमारे पास बहुत पुस्तकें हैं but our real business chanting Hare Krishna परंतु हमारा मुख्य कार्य है हरे कृष्ण का जप करना. First with chant the holy name then with read the books पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं फिर पुस्तक पढ़ते हैं सादा सुखे रखो Hare Krishna every day you be happy अगर आप हर रोज जब करोगे आप खुश होगे So how many of you are all initiated now? यहाँ पर कितने भक्त दीक्षित हैं? Oh, बहुत ज़्यादा नहीं है. Anyway, you're all chanting. How many are chanting 16 rounds? कौन सोलह माला जप रहे हैं Yeah, a few more. And some people are more new, new people. कुछ थोड़े और सोलह माला जप रहे हैं और शायद काफी नए लोग भी हैं Yeah, This is a good time for new people. This is the month of Kartik, very auspicious time to become devotee and to come into Krishna consciousness. is very nice. You can get a lot of mercy, make great advancement. तो ये अच्छा समय है नए लोगों के लिए कार्तिक मास आप इसमें अच्छे से आ सकते हैं आप अच्छे से कृष्ण भक्ति पा सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं Hare Krishna thank you Hare much शुभ प्रभुपा की और भक्त वृंद की सोलनेस भक्ति नरसिम्हा स्वामी महाराज की श्रीला प्रभुपाद की दामोदर महोत्सव की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का जो प्रवचन